Duktu Duktulalan atakalla an miladil mabarur Sajil tari wujudi mimba di hayatil bur Duktulalan atakalla an miladil mabarur Sajil tari wujudi mimba di hayatil bur Duktu walalan atakhalla an miladil mabarur sajil tari wujudi mimba di hayatil bur duktu walalan atakalla anila dil mabrur sajil tarikh judi mimba di hayatil bur duktu walalan atakalla anila dil mabrur Sajik tarikh hujudi من بعد حياة الغور دبت ولن أتقلى أمي ميلاد المبرور سجئ تاريخ وجودي من بعد حياة البور ضغط ولن نتخلى وسجل تاريخ وجودي من بعد هيات الهول ضحت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد هيات الهول ضبت وللن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البعود ذقت لن أتقلى عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت لن أتقلى عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور دقت وللن أتخلى عن ميلاد المبرور ساجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور ساجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت وللن أتخلى عني لذي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت وللن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت وللن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور دبت وللن أتخلى عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور دبت وللن أتخلى عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور دبت وللن أتخلى عن ميلادي المبرور سجل تاريخ وجودي من بحياة البور دقت لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور